Muhammad tuli ku kyalo Katereke kisangibwa mu ggombolola y'ensangi tuba mu Wakiso District Chairman tulina ekyamaani gwe tukyaliddeko olunaku olwaleero ku nsonga ezabadde zigenda mu maaso ezawa mwana muwala ah, yabadde alina okufumbirwa n'abula amawulire gasooka ne gatambula ngalaga nti omwana nayinza obba awambiddwa era bazadde be balipotinga ku poliisi ah, ey'ensangi n'ate oluvannyuma n'avayo gye yali ali n'abaka ensonga ze yattaanya Ah, nga yagamba alina omwami gw'ayagala ne famire erina omwami gwemwagaliza so kyekyamutuusa ewaka ng'emikolo gituuse nga gigenda mu maaso gwe naye ssentebe w'ekyalo ate era ah, yatwala famire eno ate era muliranwa nga n'emikolo gino era gimanyiko ssentebe tamusokola assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bigenda bityeni ensangi sente katereka ekyalo kitambula bulungi kyalo kibadde kitambula bulungi okuleka ebyo ebyakiguddemu hmm. ebya hmm. omwana wnaawe yategeka omukozi okadde bakutegeka n'abeera nga tukusaba muvanyuma yabulawo omwana kozi bamwitaa sente biki ekyaviirako omwana nokulaba ate nga yesuulamu akamba ayo yatabule ye yabula lwalinaku kibigiri olunaku lweyabula lwali olunaku lwakutaano ngaagenze mukibuga mukolako ebya makeup naye ngaalina okudda ku lwomukaaga omukolo gwakusande omukolo nga gwakusande kaliwo eh. ekityo bweyagenda okumukolako makeup hmm. nekigambibwa nti basooka kuwulira nti awambiddwa obanga kiteeberezebwa naye ekyamazima mazima gaali nti yali agenze wa muganzi yali agenze wa muganzi omulala omulala atali ono gwebali bagenda okwanjula atali ono gwe baali bagenda okwanjula eh. ah, sentebe omwana ono okutuka okubulamu muva kuki kuba kimanyi omuntu abulamu kajanaipo kinakolero siga agenda ku poliisi mwava kuki okugamba nti alabika awambidde oba famiry okugamba nti alabika awambidde famiry okukitegereza naffe amatuuze kyali nti yayawukana ne banne mu budde obwekiro mm. n'abategeeza nti ye agenza kulinnya kye takisi okukomawo wano mu kyalo kyaffe katereka mm. naye bakanda okulinda ngaomukolo gwankya ngaomwana mm. talabika ngaomwana talabika naye ebizuusa oluvannyuma lw'okulabika omwana ye mwenyini yayakudde nti ekyamazima omusajja gwe baali bamuwa nsigo yali yeetaaga nsigo hmm. yali yeetaaga nga yayerayo obuwe yeetaaga hmm. ekitategereka kyoba ddala abazadde banatamu okubeera nga bategeka omukolo okubeera nga bamuwondo gwayaga oba wabadde baali bamaze okutegeka buli kimu hmm. era yalya emmere yagendaga okufumbirwa emmere twali anjereera kati emmere bwatalabika nemunnako paka nkeera kumande ku sande kati abagenyi bali bamaze okuŋŋaana ewaka ah, communication ennaku zino mm. uganda oba ensi eno kati kiri kyalo kimu mm-hmm. communication amawulire gatambulira nabako tebajja nabako tebajja wabula abatuuze abamu abokukyalo abatali ku mitimbagano bwe bajjanga bwebagabulwa ku mmere kuba emmere yaliweeri mm. naye era nensonga yafikka akacyaman kyensinga okumanya mubukulembeze bwa eros omukolo gona ogenda mumaaso bayita kyamaani yangu otandika omukolo ogugende mumaaso kati kulwabantu webagamba otya ekyamazima ebigambo byatusobola ebigambo byatusukkako <laughs> ngaobulwa ne bwobyogera kubanga eh. ekisooka waliwo enyiika ey'amaanyi buli wa luganda n'abatuuza abaliwo nebintu bibasobole eh. ekyamazima obulwa nekyoyogera eh. kubanga waali tebanabakuba mawulire ah, agasobola okutongozebwa nti gano gemawulire amatuufu nga buli mm-hmm. muntu ayogera kike mm-hmm. eh, nange kolonali sina kyensobola kwogera so kyekyavaamu ekya famiry okulowolezebwa nti omwana ayinza oba bamuwaami ate ekitaali kituufu mm-hmm. eh, kati bowulizako mubafamiry ebbanga lino lyonalina lijja emikolo gitegekebwa kuba tebateeka mukola olunaku lumu waba okusonda akasente contribution yowaka ngaomwana ntaba ku kigambo kyavaamu timaama timwonona sente eh, ekyamazima famiry eno yesobola Mm-hmm. tewaali kwantuyiso babo byabo baalikolanga okubanga famiry yomuwala sente bazirina mm-hmm. eh, sente bazirina mm-hmm. bwetuzaamu kaemabega twategeerako nti omuwala ono bifo okwanjulwa kuno kubaawo waliwo okwanjula okwaliwo okwasooka abako abalira ki ekyaviirako famiry ogaana abakoye omwana eyali yesimbire byali ayagala ekyonno kirimu kigambi baalimu engeri y'obutali buvunaanyizibwa abako omuwala be yali yesiiridde eh, eh, eh, abafamire bano hmm. ne balaba nga bayinza obutatambula nabo nga kibaali bya nsimbi yali ddiini kyali kale famire yeyaga yateekawo kimu nti balabika bayimu okuka engeri y'obuyayiyayibalabika balasilasi balasita <laughs> so omwana omwala ye yesiimira mulasita naye nga famire tomanya tomanya kubanga era tubadde tujja kumakya nkedde nendaba emboozi ah, ya saidi ya famire omulenzi gwe basokoleeta naye nga balabika nti bali disenti noolusugida nga bazirina balina nenkofiira ku mutwe naye ngaomulenzi mwenyini talabise era nga banyiga okubalaba nti famire yabayita balaasa ate ngaomwana waabwe yeyagala oyo omulaasi yegwaga ok ekyo nyinza obutakiwaako nnyo obujulizi Mm. naye okusinza ku famire yagamba nti teyasiima bantu bali mm. oba oliawo abo abalabiseeku kumutimbagano nga boogera mm. bayinza okuba nti oba oliawo kuolwo tebaaliwo naye nga yo famire yagamba nti abazze babadde nga balimu embeera bwetu ey'okubeera n'enviiri ez'empanvu enange hmm, nokusiba balance eh, ekiba kyogedde nga bakotinga saidi famiry mbu kyeyabadde egamba hmm. ebigambibwa hmm. naye ate bwetudda ku saidi endala ba bafamiry ey'omulenzi bwe bajjawo bagamba nti bintu byaka byabalemerera tebengeri famiry gyeyina sente batebalina bulungika sente babasaba ente enzumu babasaba tanka firiji enene saidi boodi embeera nebakaluubirira kale ku nsonga eyo nyinza okukyogerako bwenti nga musajja mukulu era omukulembeze Mm. nti abazadde ffe ffennyini mm. tuleme okufuula abaana abawala ekyobusuubuzi omukoka sitajja nti azze n'asima omuwala muleke obusobozi bwalina byebirabo byabaakuwa mm. naye okulamula tanka ate nte ate ebyonze sibiwagira kyandibale kirungi kwane okusinga bino oh, ebyokugamba nti ate abuze hmm. ambadde nsaba nga oli mukulembeza ate ndaba oli musiramu dini oba ogimanyika kati nyoyongera otulambululiramunko ba muhammadi ah, ba aisha n'abalala abazadde baganyuwayo abaana olw'ensonga ya sente n'ebirala eddiini bwe tugenda kusaidi eddiini ey'obusiraamu kwaliti ziyinza kuba zitya okiriza ogambe nti aisha nkwaddeyo ewa muhammadi omwana wagenda okumbirwa kale ndowooza ekyo mu mbeera eyesayidi y'obusiraamu bagamba nti yandibadde ddiini obulungi bw'omuwala ah, emaali y'omukyala nemaali y'omukyala nakyo kinakalenge hmm. ah, bwe tuva sayidi eyo bwe tugendako mu byobuwangwa batugamba mmwe emyaka ti gemulina nazzi kuno muzeeyi gundi baalaba ngaomuwala egindi ng'akuze ne bamuleetera n'afumbirwa eno nga n'okumanya tebeemanyi byalinga byadda ne bakwatagana ne bafumbirigwana ne babeerawo ensanzi gino ng'ebintu bikyuse nnyo olowooza abantu baali badde biri bitya bigenda sigwa nsiibya sigwa nsiibya eh, naye hmm. ekyamazima olw'okuba nti era ensi ekyuse hmm. obeera kati wano nga bwoli wano ekatereke ate kati nga bwe twogera emboozi oyinza okulaba nga ensi yonna ate kati yetulaba kakati hmm. ebyo kati e, e, e, tibikyaddayo eh, ah, omuzadde ate okulabira omwananga <laughs> bano bwe bakoze tibikyaddayo muganda hmm. era abaana kati ensi engeri gyekyuse omwana omuwala ye ayina okukuleetera omwana omulenzi hmm. musobole okubazaala naye gwe ah, ah, eprocess kati ebyo tebikyadda muganda kitegeeza bwe tudda ku kya famiry omwana omuwala omuwagira obutagenda noono gwe bamufunidde agenda kizinge n'omutima gwe mm-hmm. omwana omuwala agende nooli weyesiimira newakubadde nga kiyinza okuba nti oba oli awo akati e, e, e, olaba newankubadde oba oli mu lasta asibye ebibiri ye gweyetaaza obulamu bwe gwe busimbi Mm-hmm. Eh, mukifo kyono mugu mubeera nti mumwagaliza ate ye nga tamwagala kiba kitegeeza nti obufumbo tebuyinza kuyimirirawobutabanguko maka bujja kubaamu nnyo era emisango nga bwegiri nti wanu gyetusinga okufunabikyajja nyene wamu ngeri ewaffe obutabanguko maka eh, eh, ate ekikulu kyanyo kale nga ekyo kiwedde ekyona eyabula butabankomaka hmm. ah, buvudde nnyo mu kubeera nti ah, abaami abasinga obungi babanga tebateekawo bikozesebwa waka hmm. ebyetusinga okufunaana kuki kwerosiwa hmm. ngaalimiroteekawo bikozesebwa waka ensawo yenfunda oba atalina gwabika omulala eh, ekyo kale kijja luvannyuma kakati eh, bijja n'abeera nga ensawo nfunda n'atasobola kwawuzaamu bulungiyeekaniikirira mm, kakati okugenda ebivaamu mukyala kuva mu mbeera mm. eh, yalengaolamula ekyalo kyo ah, biki bikamubyowereza bannauganda abatulaba tuli ku mbozi y'omwana omuwala eyabuze mwana omuwala ono yawulidde mu mbeera nti babadde bagenda mufumbiza bakadde be omwami gwatayagala ye ng'alina omwami wuwe yaleeta omwami wuwe ewaka naye abakadde ne bamumugobya ne bagamba bonedda abalaasi balimu olulaasi so ne bamufunira omwami omulala omuwala yasirise paka ng'okwanjula ku wankya n'abula akawungeezi ka leero so baalabadde balowooza bamuwambye naamaoli okutandika okuba nga gawiiri kunoomutibaka nogatambula omwana yavuddeyo gyeyali amulekinga sayensi nagenda ku poliisi ayensangi n'alaba abapoliisi n'abanyonnyola nti nze sinnabula teri yampambye ndi bulungi naye wabula famiry enfumbiza omwami gwe saagala ze naye wange gwe njagala era yabakubye ccu <laughs> bwe yadduseeko nekabagenda omufumbiza yasuze wooli yegwawulira gwe wayagala kyeyamaani eh, abantu tuvaayo ebigambo ki ebisembe tumalirize emboozi eno kuba gwe mukulu n'ekirala tetwawuliddeko nti chairman wabadde omukubadde bategeka emikolo gino nti gwe yabadde ategeka chairman nakyo kyogereko ekikiri yalingeonabaddeomukoesi newakubadde nga omukolo lwakuba gwabadde nga bagukozesa nga gujja kuba mutendeeo ekibiina nga bakiri kifumbi n'okutimba ekikolo bakiyita mirembe gyakalinga services hmm. baali bampaddemu mulimu eh. okubeera nga nze ŋŋenda okutimba n'okufumba nokamala juice n'okuba omwogezi okutimba kufumba ebyokulya n'okunywa byonna weyabadde omutegeseesiweyoneza kukulowooza nti ate eh. oba nabadde nga mumbi aho omukolo tegwabadde wange wabula gwadde ku muliraano nayenze nga bampadde mu mulimu olwekibiina kyenina ekyamirembe getaling services ate ngaolina sente ate nga ndina sente byewakyalo emmere mwali mufumbi yabantu ngaabaeka sente byenebyokulya eh, muganda kwadde okwandula kukyala abadde kukyala mirundi ebiri kwandula kukyalabadde eh, bakigaika bakisibaawo amahala omwana asaba amahala ah, <laughs> mwana dainekusaba amahala eh, kakati awo eh. kwekubeera nti nyinza okugamba bannayuganda abatuwuliriza hmm. nti kati ensi ekyuse hmm. ensi ekyuse tukulidde nga zi computer zino teziriwo ziri mu mawa gavumenti eyo mm. naye mu nyumba buli nyumba kumpi mu ggwanga wano mm. mulimu computer ate abaana abato bazimanyi nnyo mm. ate okusinga ffe so kyakuuka bannayuganda nti ensi ekyuse abaana babawa emirembe gyabwe nga bawezeza emyaka kumi na munaana kasika omwana omuwala oba omulenzi aweza emyaka kumi na munaana teweetantala kubeera nga omulabira omukyalo okuleka nga mumaze kuteesa naye bwekitino bwekito bwakkiriza mm. nokitambuza bwaba aganye nokikwakomusomeradduwa nakyamanya okuddako mu ngeri endala olowooza omwana ono omuwala okugula teyataasiza nnyo mmwe abekyalo ne famire mbuuza batya batya singa yakutta amahale tugeze n'agasaba nti ga miliyoni satu oba gakamotoka kavitiizi ne bakamuwa n'amala nabamutwala ate nga akamotoka akavuga n'agenda navugiramu oli muganzi gwomulala omwami ekyalo owaka ate naleeta oli owaka oh, oh, mugenda oli atete bamusazeeko omukwewamukirebe oh, ekiramaani muyinza okugamba nti yabuza omwana akoze mubyesuaaaaubanga mm. yabadde agenda wanu twakomye mukweraliikirira naye wali yandibadde insecurity nga mulimu n'okufiirwa obulamu mm, mm, so okubula kwe ku musajja oli gwe yabadde tasiimye ekyo ate kyatuyambye buyambi afune gwe yeekaaga agende nayo mubonerede kulunobwanafunagweyetagaeyaddalamubonerede oh. <laughs> muganda tubonerede bwalireeta omulala gweyetaaga tetugenda musubakugwatayaga eh, eh. eh, naye yanza neyanza kale Ah, so tubadde ne ssentebe w'ekyalo ekyakatereke ekyalo kino kisangibwa wano mu nsangi mpwanamba erinnya lyogwanaa omulangira haji kalema hamidu gwe tubadde naye ah, wano ku kyalo ekyakatereke kisangibwa mu nsangi wali omwana owobuwala yabuze nga alina kwanjula ntya mwana munne ye nga alinayo gwagamba amufa amuli ku mutima omulaasi so ah, twongere okubanga ate banyinaffe namwe temuleeta balaasi nnyo ojja kuba ng'oba mu famire ya ddiini famire enjibu n'ebira ogenda oleeta omuliwo enkoola okitegeera <laughs> omwebeerere mukosamuhawo naye mugeze kulaba nga tezisiti mukyuzinga nga mubalansinga ne famire ebitaswaza efamire kale kubanga katonda n'ensi yange ssaabasajja kabaka buganda bwange ali assalamu alaikum warahmatullahi